бирдей диаметрдеги бирок формасы ар башка үч түтүктү тыгын менен жабылган колбага салабыз бардык түтүктөрдүн тешиктери бирдей тереңдикке жана алардагы суунун деңгээли колбадагыдай төртүнчү түтүк аркылуу биз колбага аба киргизебиз үч түтүктө тең суу көтөрүлүп бир деңгээлде туруп турганын көрөбүз бул колбага абаны айдаганда анын басымы жогорулайт аба бул ашыкча басымды суунун үстүңкү катмарына өткөрүп берет ал басымды тереңирээк жаткан кийинки катмарларга өткөрөт ошентип биз ар тарабынан түзүлүшкөн ашыкча басым аба жана суу молекулаларынын бардык багыттар боюнча баш аламан кыймылынан улам берилет түтүкчөлөрдөгү суунун деңгээли бирдей болгондуктан басым суюктуктар жана газдар аркылуу бирдей жол менен өткөрүлөт деген айтууга болот